Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hop, hammani mustaqillik ayyomini 30 yillik bilan tabriklayman. Mustaqilligimizga abadiy bo'lsin. Xo'sh, hozir sizlar bilan e, yangi kelganlarda ko'p uchrayotgan muammo hop user interface setupda o'shani hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Hop. Birinchi mana misol e, eng ko'p berilayotgan savollardan bittasi siz misol e, bitta knopkani bosib mana poligon o'girib qo'yasiz deyishyapti bu narsa ana bidan customize fotka editordan qilinadi kirasizlar kirgan paytinglarda ham actionsda turishi kerak agar 2018 dan oldingi versiyalar bo'ladigan bo'lsa 2018 2020 dan oldingi versiyalar nisbatan customize user interfaceda mana bu yoq tomonda keyboard degan joyda turadi Hop, bizda hozir e, yangiroq versiyada ishlayapmiz, shunga fotka editordan kiraman. Hop, endi bu yerda convert degan narsa bor. Hop. Convert to editable poligonni topamiz и mana bitta bitta o'zimizga yoqqan bitta knopkani bosib assign bosib qo'yamiz masalan menga ana knopka yoqadi assign bosaman hop endi kengi yana bitta savol bo'lyapti endi o'sha poligonni bitta knopka bilan dumaloq qilib qo'yyapsiz deyishyapti misol şekilde narsani Bitti de bittada dumaloq qilib qo'yyapsiz deyishyapti bu narsa hop Ben de gruppani arx generalist fayllar degan anaqasi bor kirgan paytinglarda xo'sh regularis edge loop degan narsa bor mana qatga o'rnatish mana post qilingan s program files o'zinglarni maxinglarni versiyasi e, script stopkasi tashlaysizlar tashlagandan keyin hop scripting hop run script bosasizlar regularis edge loop bosasizlar j bu skript ishga tushdi hop endi buni customize hot creatordan qidirib topsangiz bo'ladi hot creatorga kirgan paytingizda reg deb yozamiz sal bunda pastroqqa tushganimizda regularis edge loop o'zimizga olib komita knopkani bosamiz assign bosamiz donni bosamiz saqlanib bo'ladi hop keyin yana bitta narsa bor bizada hop masalan e, sferoli sfera olgan paytimda misol e, man skript yozganman bitta o'zimga qulay qilib bu skriptni ma'lumotlar bazasidan ochsanglar teparoqda hozir taxminan mana mana shu yerlarda aytadi esmasam hop pivot desa chiqaradi pivot script mana hozir mana shuni o'rnatib olishlarni tavsiya qilaman hozir e, ishlash prinsipini ko'rsataman masalan obyektimizda turibdi olasizlar pivotini misol pastga tushirmoqchisizlar o'zinglar har bittasini ham tanlab chiqadigan bo'lsanglar u ko'p vaqtinglarni oladi bu narsa nimaga yordam beradi masalan har doim obyektni bitta obyektni ikkinchi obyektni yuzasiga bundoq qo'yayotgan paytda ko'pchilikda muammo bo'ladi yo polni tagiga kirib ketib qoladi mana bunaqa yoki ozgincha osmonni qoladigan pog'onani qarab bo'lib mana hech ikkita muammo bo'lmasligiga shu skript yozilgan mana o'sha bitta knopka bilan uni eh, eh, markaz eh, markaziy nuqtasini eng pastki nuqtasiga ya'ni modelning eng past qismiga olib kelinadi va mana select and place yordamida buni o'zinglar yoqqan yuzaga qo'ysanglar bo'ladi bu pivot script bundan boshqa misol yuzalarni ustida ham juda yaxshi o'zini tutar ya'ni mana bu select and place bilan mana ko'rayotganinglardeki xohlagan obyektlarni yuzasiga xohlaganlarcha ko'rsatsanglar bo'ladi ho'p yana bitta sfera olaman buni o'rnatishga hop man hozir endi boshqa charog'ini qo'yaman misol televizor devorga o'tiradigan skript yozib chiqaman hozir hop o'zi sizlar mana mana olasizlar pivot script degan joyidan boshqa hammasini copyni bosasizlar copy hozir copy post link apply hop control C ni bosib qo'ya qoling и mana bu yerda burchakda ham oq narsa bor listener uchtda max listener o'shanga eh, sichqonchani o'ng tugmasini bosib open eh, listener window bosib file new script i control v ni bosasizlar mana bunaqa narsa chiqdi center center min hop endi man hozir buni nima qilaman center center hop center e, e, buni ham center qilaman sizlar mana mana holatda olasizlar buni olib turib ham o'zinglarga xohlagan joyga tashlaysizlar buni yopasizlar close yes ha yo'q noni bosasizlar close no mana buni e, edit macro script bosasizlar bosgan paytinglarda menyu chiqadi ham bu tomonda misol e, makroskript otini yozasizlar masalan dars deb yozaman hozir dars bir okey drag and dropni masalan e, art generalist deb yozaman generalist bu manda kategoriya bu manda e, skriptni o'zini nomi hop buni man hozir mana bittasini center qilmaymanda masalan nima qilay misol minimum qilaman Hamma z bizada obyekt nomi. ya'ni hamma selection degani dollar belgisi selection do z ni deyapti. Ya'ni o'sha tanlangan obyektni pivot pointini deyapti. z bo'y o'sha e, e, x o'qi bo'yicha markazga qo'y, e, y o'qi bo'yicha minimumga qo'y va z o'qi bo'yicha minimumga qo'y deyapti. Xo'p, endi agar misol mana buni ham hozir mingga o'tkazaman hozir. Ataksilar mana shunday holatda qoldirasizlar masalan keyin buni save as qilasizlar save as misol e, faqat mana bu max so'zini skriptlab papkasiga save qilinglar masalan bu yoqda e, nima deymiz dars bir deb yozamiz dars bir skript fayl oti shunaqa hop close hop scripting run script dars birni topamiz bo'ldi endi bu bizada anavdan chiqadi customize hozir mana ko'rib olamiz qanaqa turishini customize user interface kirgan paytinglarda toolbars e, degan e, narsa bor toolbarsda e, mana bu har xil mana menyular bor bizada mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar arch generalist degan narsa paydo bo'ldi o'shanda dars 1 degan pivot paydo bo'ldi Xo'p, bu narsa paydo bo'lgandan keyin xo'p, customize hotkey editorga kiramiz xuddi o'sha hozir tergan narsamizni topib olamiz mana dars 1 masalan bunga masalan 7 yettini bundoq e, qo'ymoqchiman numpadagi yettini assaynni e, bosaman bo'ldi don save hop сохранить qilingmi deyapti ha сохранить qildingmi a okey сохранить qiladi hozir endi masalan yangi bitta obyekt oladigan bo'lsam sfera hop endi o'sha ni bosadigan bo'lsam mana manda pivot pointi mana bu tomonga o'tdi endi man misol buni olib turib bundoq boshqa obyekt yuzasiga oladigan bo'lsam mana bitta masofada ya'ni x va y o'qlarini minimum e, x va z o'qlarini minimumiga olib kelib anaqa qildi sizlar misol mana bu kodni o'zgartirmasdan teradigan bo'lsanglar sizlarda mana bu e, nolga qo'yib qo'ygan skriptim ishlaydi u qanaqa bo'ladi mana masalan hozir e, amalda ko'rasizlar sfera hop nol ketdi mana x va y bo'yicha markaz va z o'qi bo'yicha nolga tushdi mana shunda bemalol xohlagan hamzani ustiga boshqa narsani qo'ysak bo'ladi ho'p dars hop kirish qismi tushunarli bo'ldi degan umiddaman xudo xohlasa keyingi darslarda yana ko'rishguncha hop xayr salomat bo'linglar hop darslarda faol qatnashinglar bu menga motivatsiya beradi vazifalarni jo'natib hammasini hal qiladigan bo'lsanglar hop manda ham eh, harakat ko'payadi nisbatan hozirgiga